Okay. İnternet icat edildi bak sistem bozuldu fakat vatana Baturay'ın nefesi sarkıyor Salla Baturay memeleri Ne oldu lan Namık Yenefi Mervan kendini motorcu sanıyor Sivrisinek gibi gözlük takıyor Utanmadan clickbait yapıyor Mavi Baturay'ı taklit ediyorsun Video izlenmeyince ağlıyorsun Ağlama mi Korsa Topaş hamile kalır opa korsa Kendi logosu sanıyor Mağazacı beni röntgen çalıyor Hande kasaptan çallak Furkan yeter yenileri biliyor aklıma Onun adını en seninle karıştırma Kırmızı kafa hem şans sen de kel olmuşsun Moda Murat başlayan Instagram'a sallandırır harbiye nazır Eline diker damga vurur Şahnoyan Sakallı Nurettin yıkar devlerin gizli davası.